სეკულარიზმი არის ფუნდამენტური მიღწევა ევროპული სახელმწიფოებისა, ეს არის თანამედროვე სოფლიოს ანბანი. ეს ნიშნავს, რომ სახელმწიფო არ ერევა რელიგიის საქმეებში, რელიგია არ ერევა სახელმწიფო საქმეებში და ეს არის განსაზღვრული საკონსტიტუციო დონეზე და ეს არის ფუნდამენტური მოსაზრება, რომელიც აღგებს ნებისმიერ სახელმწიფოს.